qiyomat qoyim bo'lganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozi kavsar suvini oldida turib olar ekanlar qo'llarida tillodan bo'lgan oltindan bo'lgan idishda ummatini kavsar suvidan ichirib serob qilar ekanlar hamma kelganlarga suv berar ekan birdan oxiri zamon ummati kelib qolar ekan siz bilan bizga o'xshagan rasulimizni ko'rmagan rasululloh qo'lidagi idishni yerga tashlab yuborar ekan atrofda turgan sahobalar bu holatdan hayron bo'lib so'raydi ekanlar tashlab deganini eshitib so'rayaptilar ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxir zamon ummatingizni hovzi kavsar suvida serob qilmaysizmi ichirmaysizmi rasulimizni gapini qarang azizlar u zot aytyaptilarki oxiri zamondagi sajda qilib kelgan ummatim bilan meni oramda tilla idish bo'lishni xohlamayman qo'limda ichiraman ularni qo'limni ichiraman deyaptilar hayotda yaxshilik nima bir insonni ko'nglini ko'tarishmi ota onangizni ko'nglini ko'taring hayotda bir insonni yaxshi gapirishlik bilan kasaliga shifo topishga sabab bo'lyapsizmi o'sha eng zo'r xalq tilida aytganda tesha tegmagan jumlalarni ota onangizga ishlating hayotda yaxshilik deganda bir insonni muammosini yechishmi ota onangiz muammosini yeching hayotda yaxshilik bir kasalni borib ko'rishmi ota onangizni borib ko'ring hayotda yaxshilik bir ma'noda bir kiyim olib berib xursand qilishmi avval ota onangizdan boshlang payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytdilarki yaxshilikning avvali ota onadan ba'zi insonlar bor ota onasi esdan chiqib ketgan boshqalarga qilib yuradi yo'q xato bu ota onasi bir narsaga zor bo'lib o'zgalarga yaxshilik qilinmaydi ota onangizga yaxshilik qilib qo'ying keyin ortganni boshqa yerda ota ona jigar qo'ni qo'shni keyin begonalar